ايوه صح لا ده المفروض ده ورا ما يعني لسه ما حصلتش الخسايف الاوائل لسه ما اتحصلتش نسبه يعني نسبه كبيره اه الخسايف في الاوائل لسه ما اتحصلتش يا جماعه نسبه كبيره الله لسه هنعرف هنعرف لما نشوف احنا جمعنا الوقت حتى اللي فيه خسائر جانا خبر ان المقر هيتم اقتحامه او حرق المقر اتحركنا كلنا نزلنا وقفنا تحت نقط قدام المقر عدى بتاع ساعتين لغايه الساعه 2 بعد كده الشباب اتحركت طلعنا احنا انا جون نص الجماهير اللي حملنا في ميدان التحرير ونص البلد طلعنا قعدنا نهوط في المقر كنا ست افراد فوجئنا احنا قاعدين جوه فوجئنا نلاقي الباب بيطق وفي نار ماسكه في الباب انا اسمي ايه؟ الورق ده الورق ده الورق ده لا تمام انت عايز اثنين عايز اثنين جرينا على الباب بنفتح الباب لقينا ازايز مولوتوف بترمي على الباب طرقه الباب كلها بتولع آه، في نار داخله على المقر وعلى الورق حاولنا بقدر الامكان ان احنا نشيل الورق اللي اللي جوه المقر آه، نبعده عن النار حاولنا نسيطر على الحريق بالبطاطين والميه والحاجات البسيطه اخذنا حوالي ربع ساعه في عقبال ما سيطرنا على الحريق بشكل كبير حسن ممكن تفضل ايدين يعني بس للمعاينه انا بعتبر ان المسؤول الفعلي عن اللي حصل النهارده لمقر حمله التمرد واللي بيحصل كل يوم لحمله التمرد والاعضاء حمله التمرد هو محمد مرسي ونظام جماعه الاخوان المسلمين اللي بيثبت يوم بعد الاخر ان هو نظام اجرامي وان محمد مرسي بيثبت يوم بعد الاخر ان هو رئيس قاتل بالفعل وهي غيته الوحيده هي قتل ابناء الشعب المصري وسحلهم في الشوارع واحنا بنعتبر ان اللي بيحصل لينا هو مؤشر لارتباك هذا النظام الحاكم ودليل على سقوطه بالفعل الاتباع هذا النظام سقطت شرعيته